Смотри, смотри. На нахуй! Ты понял, блядь? Понял нахуй? Блять, кто стреляет? Ты понял, малой? Кто? Кого ты стреляешь? А, ты попал, иди нахуй, я в тебя не попадал. Да, блядь, ты знаешь, как ты меня напугал? Обратно. Обратно. Я на мотоцикле. Пацаны, я коллиматоров нашел. Кому? Давайте ждем его. Ля-ля-ля-ля-ля. Ба! Вот, чё, блядь? Ба! Ебать, ты жестко. нахуй. Да я попробовал 5.56 У меня нету, у меня у самого два рожка на два оружия, блядь. еще и без меня поехали, черт, черти. Живчик, а. ты видел, блядь, эту хуету? Садись. Черт, блядь. Бай жесткий, да? Просто через тачки умею нахуй пролетать. Парни, садите! Ёб твою мать! Ёб твою мать! Ну, не лезьте вот так. Ну, бля. Блять, у меня на одиночном стоял. Ты у меня боком, кстати, едешь, понял? Что за бред? А ну стой, останови мотоцикл. Ну его сзади все этот багон. Ты бы себя сейчас видел. Ебать, тут народу приехал. Да, нахуй, я не мог танку ебанулись. Ты не ну, дай буду с тем. Тони Петиато утонул. Дровет. Дровет это утонул. У меня с английским проблем не было. Братан, ебать тут народу, нахуй мы сюда приехали. По-любому пизды дадут. Вижу одну, двоих вижу. Ну что, да? Е, наконец-то до чего-то допрыгался. Ты у тебя что ли? Ага. Братан, это у меня. Убил. Иди ко мне давай. Ага. Еба! Не, не застрял. Я утопил. Вижу, в рожке бегают люди, сейчас идут, вон, видишь, перебегают вектор 50. Пусть там Давай нам позвоним. Один, да? Двое, двое, двое, вон второй забежал. Трое. Видишь, все-таки трое. Один в доме с крышей. Вон на крыше. Бля, чутка не достреливал. По а тебе? Ко мне только не топай. Да, да, по мне. Сзади? сзади, походу. Сука, это уже было по мне. Не-не, эти же. Ну, ёб твою мать. А, Два раза попал. По-моему, там дядька за деревом еще сидит. Да, да, да. Это школа, только Да, да, да, да, справа открыто мне. Я походу совсем. Блять, надо бежать, потом. Сейчас народ сейчас повылазит. Ладно. Вижу челика. Где? Бежит. На UV. На 120, на 130. Туалет. Вон он, вон он, вон он. Не выпускай из виду. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, потом. Попал. Бэтмен сущий урод. Есть, есть, есть, все, все. Знаем попал. Да. Пойдем этот дом раш. Или точно. Ну давай, давай так, поправим, поправим. Раз я просто играть не знаю. А, если можно. Зона. Это нормально. Проблема. Интересно. ждем типа или бежим в зону? А, я понял. Вижу. Вижу, вижу, вижу, да, мне помочь. это, это был этот. М24. Всех Так, мы двое против троих, скорее всего. Пошли, вон дерево шикарно. А, сука, оно не в зоне. Сейчас выберем место. Красавчик просто. домах полюбас. Камни, камни здесь. Бегу. Прикрой мою жопку. Да, да, правда. Да, дома пацан. Может быть, блядь, сбоку, потому что на горшках все. М24 это тот тип, который мы убили внизу, понял? Да, да. Вот, все, а мы ну сейчас, погоди, погоди. Пойду. А так вот, пошли по краю зоны. Да, да. Где этого там застрелили? Я э, не помню. О, гранат. А, и по одному осталось, идем. По одному? Там гранат, Скажи по одному. Давай. Это под нас хае кидают с этого дома. Второй этаж. Хорош. Пошли дорашивать. Давай, давай, давай. Внизу на первом поднимается, по ступенькам поднялся. Раш, мраш. Давай, давай, давай, давай. Один ползает. Боже, да. ты батька. <laughs> Понятно, я выпущу.